demak bu darsimizda sizlar bilan revit dasturida loyihamizni dunyoda haqiqiy qurilish sifatida joylashtirishni ko'ramiz bu narsa loyiha bajarayotgan paytimizda o'sha hududning geografik xossalarini bilishga imkon beradi masalan qurayotgan obyektimiz uchun o'sha hududda quyosh qayerdan tushadi yilning har faslida o'rtacha havo harorati qanaqa bo'ladi shularni revit orqali bilishga bilishimiz mumkin bu narsa bizga o'sha loyihada eshik derazalarni qayerdan ochish qaysi xonani qayerga joylashtirish qanaqa qurilish ashyolaridan foydalanish kerakligini oldindan aniqlashtirishimizga imkon beradi demak shu narsani biz haligi e, darsda sizlar bilan ko'rib chiqamiz bu buning uchun nima oldingi e, o'sha chizgan o'sha devorlarimiz mana turibdi endi tepada ribbon panelida manage degan bo'lim bor bu bo'limga o'tamiz bu yoqda faqat oldin aytib qo'yish kerak buni bundan foydalanish uchun bizga internet kerak bo'ladi ya'ni location o'sha hudud ya'ni xarita xaritada o'sha qurilayotgan loyihani hududi buning uchun internet yoniq meni kompyuterim hozir internetga ulangan bu narsadan foydalanish uchun sizni ham kompyuteringiz internetga ulangan bo'lishi kerak e, location bosaman bosganingizda e, location weather and site oynasi ochiladi e, demak bu yoqda location weather site bo'limlar mavjud hozir location bo'limidamiz ya'ni hudud bu yoqda project project address ya'ni ya'ni o'sha qayerda joylashgan mana toshkent shahrida именно tushunarli bo'lishi uchun именно siz yozib olishingiz mumkin belgilab turib aytaylik qaysi hudud toshkent shahri masalan toshkent yozib turish search buyrug'i bosiladi ya'ni toshkent o'zbekiston bosiladi toshkent shahri bu joydan o'zingiz o'sha loyihani qayerda amalga oshirmoqchisiz o'shani o'sha uyi rasm turibdi xaritada location degan narsa bor o'shanga o'xshagan narsa o'sha yerda mana o'zingiz qayerga qurmoqchi bo'lsangiz o'sha o'sha joyga olib borib qo'yasiz masalan mana shu joy mana o'sha koordinatlarigacha ko'rsatib beradi bo'ldi endi weather bo'limiga o'tsak именно mana shu hududda ya'ni toshkentda yil davomida oyma oy qanday ob havo o'rtacha harorat ko'rsatib beriladi mana bu yoqda ya'ni biz bunda nimani aniqlashtirishimiz mumkin o'sha qurayotgan binomizni aytaylik devori qanchalik qalinlikda bo'ladi devorda qanaqa izolyatsion materiallar ishlatiladi o'shalarni aniqlashimiz mumkin ob havoga qarab ho'p okey okeyni bosamiz bo'ldi hudud tanlandi endi tanlagan hududimizda quyosh qaysi tarafdan o'tadi o'sha oyma oy faslma fasl bahor yoz kuz pastda bizda E, mana bu qatorda quyosh rasmi turibdi san e, pas off ya'ni quyosh hozir o'chiq off degani o'chiq ustiga bosamiz sun setting ya'ni quyosh e, nastroykasi mana stil bosamiz stil bo'limida biz location ya'ni boyagi koordinatlar date sana boya aytdikku quyosh qaysi tarafdan chiqadi o'sha faslma fasl ob havo harorati qanaqa bo'ladi shularni sanab turibdi mana bu yoqda summer winter spring ya'ni fasllar aytaylik summer mana sana iyun sanasi sanani xohlagancha o'zgartirish mumkin mana kalendar ham bor o'n uchinchi iyun soatigacha o'zgartirish mumkin ya'ni o'sha vaqtda именно quyosh qaysi tarafda bo'ladi aytaylik mana summer oltinchi iyun soat o'n ikki nol nol okey bosdim endi yana boyagi quyosh ustiga bosaman hozir o'chiq turibdi quyosh yoqaman quyoshni yoqqanimda mana e, quyoshni qayerdan chiqib qayerga botishi ya'ni demak toshkentda iyun oyida quyosh e, janubroqdan chiqar ekan mana soat o'n ikkida именно mana shu joyda bo'ladi e, buni hozir planda tushunish qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin 3 dda ham ko'rish mumkin 3d o'tgan darsda o'rgatuvdim mana 3d e, o'sha project browser bo'limida turibdi plyus bosamiz va 3d tugmasiga bossak mana 3d e, ko'rinishi endi bunda qanday ochib bunda ham xuddi shu amal bajariladi ya'ni quyosh ustiga bosamiz e, boyagi quyoshni nastroykalarni to'g'irlaganmiz shunchaki san pas on ya'ni quyoshni yoqib qo'ysak bo'ldi mana ya'ni iyun oyida quyoshi yo'q bu iyun oyi emas hozir ko'ramiz demak sunsetting kirib ha mana yoz iyun o'n uchinchi iyun o'n ikki nol nol mana mana quyosh demak o'n uchinchi iyunda soat o'n ikkida mana shu holatda bo'ladi demak deyarli tikka kelgan holat biroz janubroqdan ho'p xuddi shunday yana o'zgartirishimiz mumkin aytaylik spring bahor yigirmanchi mart o'n ikki nol nol mana bahorda ham yana ham janublashar ekan unchalik o'zgarish yo'q demak o'sha bu narsalar orqali biz yilning fasllarida qanaqa ob havo kuzatiladi quyosh qaysi tarafdan bo'ladi o'shanga qarab binomizni qay, qay tarzda joylashtirishni aniqlashtirishimiz mumkin ekan bugungi darsimizda shu narsalarni o'rgandik keyingi darslarda ko'rishguncha xayr